hujan akan menjadi panas. Apa maksud hujan jadi panas? Hujan ada tapi makin berkurang atau hujan ada tapi dia kurang menjadi manfaat. Allahu akbar. Bawa kepada mudarat. Macam sekarang eh.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 Ustaz Jeff Jafri Abu Bakar. Kepingan malam yang gelap. Tahu kepingan malam yang gelap macam mana? Malam tu tak payah cerita dah, memang gelap dah. Ah. Nampak, Nabi tambah lagi gelap di hujung dah. Dah lah malam, gelap pula. Orang yang duduk pada situasi akhir zaman ni, fitnah. Allah. Depan mata dia, dia tak tahu kata tu fitnah. Ha, jadi di Allah SWT Susunan-susunan fitnah-fitnah akhir zaman ni Dia bermula daripada Tanda-tanda kecil kiamat mm-hmm. Kemudian Dia yang kedua Tanda besar kiamat Tanda kecil dan tanda besar kiamat Dia bersusulan Selesai tanda kecil kiamat Masuk tanda besar kiamat Okey bila berlaku saja tanda besar kiamat, Nabi Nabi gambarkan macam batu ataupun mutiara yang diikat yang terputus. Allah. Macam biji tasbih kita tu lah. Biji tasbih tu. Putih tali dia. Brum. Jatuh macam tu. Maksudnya dia akan main next to next, next to next, next to next. Lepas satu, lepas satu. Direct. Tanda kiamat kecil. Ulama sebut terbahagi kepada tiga bahagian. Nombor satu Tanda kiamat yang telah berlaku Sebelum ni dah jadi dah hmm. Zaman Nabi SAW Nah antaranya ialah kewafatan Nabi SAW Jadi dah Terbelahnya bulan Jadi dah Muncul api Di Hijaz Sehingga menerangi leher-leher unta di Basrah di Iraq Kata Imam Nawawi Dah jadi dah dulu ni Salih Allah Sayyid Muhammad Allah Sebulan api itu menyala Di Madinah Dekat dengan Madinah Salih Allah Sayyid Muhammad Allah Dan beberapa yang lain Bahagian kedua Ialah Bahagian Yang belum berlaku Tak main hmm. lagi Bahagian ketiga Ialah bahagian yang Telah berlaku Dan akan terus berlaku Tiga bahagian Salih Allah Sayyid Muhammad Allah Sayyid Muhammad Mari kita nak petik beberapa kisah-kisah Sallallahu alaihi Muhammad Allah tentang Allah. akhir zaman yang Nabi SAW cerita. Satu, nombor satu, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu La taqumu sa'ah mhm. Tidak akan berlakunya kiamat hatta sehingga yakuna alwaladu ghaidan wal mataru qaidan wa yafidhu al-laylu wa yafidhu wa yafidhu al-li'amu qaidan wa yaghidhu al-kiramu ghaidan wa yajtari as-saghir 'ala al-kabir wal la'imul wal la'imul karim au kama qala rawahu tabarani rawahu tabarani daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata aku mendengar Nabi SAW bersabda tidak akan berlakunya kiamat sehingga Sallallahu Allah wasallam Muhammad Allahumma salli al waladu ghaidan Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allahumma seorang anak menjadi sebab bagi kemarahan menjadi sebab bagi kemarahan yang ni ibu bapa dia seorang anak jadi sebab bagi kemarahan ibu dan ayah dia Allah yang ni tak payah duk cerita memang duk jadi dah lah kita ni biasa kecil kita ni bayar saya ni saya ni dah 45 dah tahun ni Tuan-tuan tengok kita ni cara kita dengan mak ayah kita dulu, dengan anak-anak kita, dengan mak ayah dia lah ni. Kita punya penghormatan dengan mak ayah kita ni tak ada nak cerita. Bukan bukan saya hormat. Takut dekat ayah tu lain. Anak-anak kita tak heran lah. Anak-anak kita jadi asbab kemerahan kita. Allah. Nabi cerita akhir zaman. Mungkin tak jadi pada zaman dulu-dulu. Satu. Wal mataru qaidan dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hujan akan menjadi panas. Allah. Apa maksudnya maksud hujan jadi panas? Hujan ada. Tapi makin berkurang atau hujan ada tapi dia kurang menjadi manfaat Allahu akbar bawa kepada mudarat macam sekarang eh Salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Astaghfirullah kita dua akhir zaman ni kita akan jumpa musim-musim kering Salli ala sayyidina Muhammad Allahumma antara musim kering yang Nabi SAW cerita yang akan jadi Syariah Allah Syariah Muhammad Tiga tahun kering yang dahsyat Dan pada tahun selepas kering tiga tahun tu muncul dajjal Allahu Akbar Masa tu Tahun pertama kata Nabi SAW Sepertiga hujan tak turun Tuan-tuan kena ingat macam ni Kena ingat macam ni lah ni kita berasa macam banyak hujan mm-hmm. Sali Allah Sayyid Muhammad Allahumma sallallahu alaihi buatlah research tengok banyak hujan kita waktu ni ni sama tak banyak hujan sama tak bilangan ataupun jumlah hujan yang turun 10 tahun 20 tahun beza beza beza lagi banyak 10 tahun yang lalu jadi, tidak semestinya sebab banyak hujan. Kena ingat itu. Banjir boleh jadi betul sih. sebab drainage sistem yang tak sempurna boleh jadi banjir juga. Betul, betul, Tidak betul. Ni? Atau peningkatan air dalam laut boleh jadi juga. Betul. Saya terbaca, saya tengok berita baru ni. Kalau tak salah saya BBC News Dia pergi dekat Alaska Dan mereka, mereka menceritakan tentang kerisauan saintis-saintis yang dua adalah ni uh -huh. Pasal pemanasan global di Ant, Ar, apa, Artik, Antartika, Artik kan kata itu dua kali ganda lebih dahsyat daripada apa yang mereka expect. Okey. Ada satu bongkah ais yang di, yang disebut sebagai bongkah ais kiamat dia panggil. Memang nama dia yang tu. Oh. Dia berkata ah. kalau bongkah ais dicayang masuk kiamat dekatlah. Oh, baru tahu guys. Dalam internet. Jangan duduk dengar cakap saya saja. Allahu akbar. Dia panggil bongkar, bongkar ais, ais kiamat, kiamat. Itu yang dimaksud English, ya. Eh. Apa dia? Dan recently ni, recently ni bongkar ais tu dah cair. Cair. Bongkar ais yang depa paling takut sekali cair, yang tu yang dah cair lagi. Dan dia akan menyebabkan lautan akan meningkat 4%. 4% nampak jumlah kecil tapi impact dia sangat besar dekat dunia. Allah. Salih ala Sayyid Muhammad. Allahumma salli salli barik. Boleh jadi. Salih ala Sayyid Muhammad. Allahumma salli salli barik. Kita menghala ke arah tu. Yang atasnya kurang turun. Tetapi yang bawah ni bawa kepada banjir. Bertambah macam tu. Salih Allah Sayyid Muhammad Allah SWT Tuan dah baca sendirilah Pak yang tu Dan memang kita duduk pada zaman dia dah Bumi dah terlalu tua sangat Ada dia pokok keluar satu artikel By 2050 Tahun 2050 Separuh daripada Kedah tu duduk layak Sampai Lok Stark hmm, hmm sama. Lok Stark tu jauh tu daripada, daripada Lok ni Sampai ke Lok Stark tu Dekat Jakarta pun diinfokan macam ayat. tu. Tapi 20 50 tuan-tuan tak ada dah lah. <laughs> saya dah saya sebab. Tuan-tuan Salih Muhammad. Oh, hujan jadi panas. Betul. Salih Sekarang pun Nabi macam tu eh. Lagi Allah. kata Nabi SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah cuaca Allah. akan jadi panas ni berkata Hujan panas masuk cuaca jadi panas. Allah. Sungguh kita duduk pada situasi dipanggil pemanasan global. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi bongkah ice kiamat di Antartika dah cair. So itu boleh dikata bahwasannya hujan tak turun. Sedikit hujan turun tapi kenapa boleh jadi banjir macam tu? Dan air laut bertambah karena sebab pemanasan global tadi. Allahu Akbar. Jadi kita sekarang ni berada di akhir zaman yang mana kita kena menguatkan iman kita supaya tetap kokoh, supaya tetap kuat menjaga iman dan Islam dalam diri kita sehingga kita kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua bersatu mempersatukan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa memegang kuat dan teguh keimanan dan keislaman hati kita. Allahu Akbar, sangat-sangat menakutkan sekali guys. Para saintis saja ini sudah risau dengan adanya pencairan daripada bongkah ais kiamat ini. Dan saya baru tahu bahwasannya ada namanya itu bongkah ais kiamat guys. Allahu Akbar. Semoga menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita dan juga nasihat baik bagi kita sehingga kita semakin takwa, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.